Seu en una cassola, una ceba trinxada, de damunt una cua de rap, rap, un somaquet sense pell, una cova de vi ranci, ranci, i dues cullerades d'oli d'oliva.